Vítejte na mém YouTube kanále a v dnešním krátkém videu si podíváme na možnost použití neoriginální baterie do kamery GoPro 8 Hero Black. Dle společnosti GoPro uživatelé mohou použít starší verzi baterie z GoPro 5, 6, 7, ale v tomto případě nebude baterie plně kompatibilní s kamerou GoPro 8 a ne všechny funkce kamery budou dostupné. Žádné další podrobnosti nejsou k tomu sděleny. Kamera GoPro 8 rozpozná svoji originální baterii, kompatibilitu a stav baterie lze ověřit přímo v kameře. Velmi brzo zjistíte, že jedna baterie přiložená ke kameře ve standardním základním balení je opravdu málo a pro celodenní natáčení budete potřebovat více baterií. Při pohledu na cenu originální baterie vás asi napadne otázka. To neexistuje levnější varianta? To fakt musím koupit drahou originální baterii? Při hledání informací zjistíte, že baterie do kamery GoPro 8 nabízí celá řada azijských výrobců. Marketing zde funguje na plné obrátky a prodejci vám bez uzardění prodají baterii hodnou pouze do GoPro řady 5, 6, 7. Na otázku kompatibility s kamerou GoPro 8 nereagují, Někdy vzácně připouštějí, že to asi nebude fungovat na 100%. Mě zaujala pouze jedna nabídka, a to od firmy Telesin, což je poměrně zavedená společnost. Zde je úplná vyčerpávající informace ohledně kompatibility s kamerou GoPro 8. Přesto je zde varování ohledně funkce stabilizace videa. Na druhou stranu plno kupujících hlásí v komentářích, že baterie je 100% náhradu za originál. Takže totální chaos a zmatek pro nové návštěvníky a kupující. Dobrá, objednávám baterie ve zvýhodněné sadě s triální nabíječkou, tu vám představím v dalším videu. A zde máte vizuální srovnání baterie Telesyn versus originál baterie GoPro 8. Obě baterie se zdají být rozměrově identické. Baterie Telesyn je vyrobena s ohledem na cenu, takže vrchní obal není úplně tak krásný a souměrný, ale důležité je to, co je ovnitř. Vkládám baterii do kamery GoPro 8 a úplně jako první ověřím kompatibilitu a stav baterie. Super, Vše se tváří OK a GoPro kamera nepoznává rozdíl mezi originální a touto baterií. Dále zkouším funkce kamery, zejména nejvyšší míru stabilizace označovanou jako Boost, která je dostupná v přednastavených režimech kamery, a to v režimech Standard a Cinematic. Další úrovně stabilizace videa jsou rovněž dostupné. Hlasové povely fungují normálně Funkce Quick Capture je též funkční a dále jsem vyzkoušel i ostatní režimy kamery, vys velmi krátké symbolické ukázky, jako důkaz, že baterie zvládá všechny módy kamery. Standing by, cause love. co výdrž baterie? Zde je výpis statického natáčení do vybití baterie nebo do přeřátí kamery. Baterie Telesyn obstála se ctí, nejen co se týká výdrže nahrávání videa v minutách, ale i přeřátí kamery v režimu 4K 60 snímků za sekundu, kde je kamera i baterie tak horká, že ji téměř neudržíte v dlaně. Baterie odpovídá rozměry, snad je někdy při vyjednávání z kamery je nutno z baterií pohnout vlevo, vpravo pro uvolnění. Ano, tato baterie Telesyn je plnou náhradou za GoPro originální baterii. Díky za sledování videa a zase někdy příště.